يا أرحم يا رحيم يا أرحم يا رحيم يا أرحم يا رحيم يا حكيم يا كريم يا مهيمن يا مجيب هابني ركونا خجواجي يا أرحمة يا رحيم هابني جيكوميك يا أرحمة يا رحيم هابني جيكوميك وحارب طب شيطان بون شرشو ديزي نشتوغي توبونا صحابي زي هنا ركن روخي زي أرحم يا رحيم هابني جيكومك يا أرحم يا رحيم هابني جيكومك هب مخلوقات هالشيقو رئزي بكلول وقهر رئزي حوا وبقيكون رازي هالشيقو Karim Ya Muhammad